хорошо, что это сундуки вот эти остались наверху, заебись вообще. Блин. Да ты чё? Блин! Ой, мама пришла. Я тебе, блядь, сейчас дам, блядь, чё за херня а? Мам, да ты чё? Ай! Ай! Ну, быстро выключи свою хуйню эту, блядь, заебал уже! Да мам! Тебя...